Yeah. Música kemarin ini kita ada di hutan nah di situ kita lagi bikin rumah pohon dan kebetulan kita hari ini hujan basah-basahan oke ikutin terus oke waduh teman bisa lihat betapa keruhnya airnya wow aduh harusnya gede teman-teman wow teman-teman kita turun sini kita bisa lihat teman-teman ini kalau hujan ya keruh Seru banget teman-teman. Uh. ya. pakai teman Wow. Sampai dingin ya. Sampai saya basah. Saking basahnya saya nggak bisa ngomong, teman. Ini, ini dia. Ini adalah pohon jati. Kita nggak nebang, teman. Kita cari yang udah roboh kayak gini ataupun sengaja orang yang nebang. Kita sisanya ya, teman. Kita ambil sisanya, teman. Thank